Доброго дня! Вас вітає компанія LuxWash. Зараз ми знаходимося на мийці в місті Ужгород. Це є п'ятипостовий миючий комплекс. Е, в даному місті вже є декілька е, мийок компанії LuxWash. Е, це один з об'єктів, який будує наш дуже хороший вже на даний момент клієнт, також наш товариш і друг. Це є не одна з його мийок, він вже має декілька таких проєктів. Хотів би зараз пройтись і коротко вам звернути увагу, декілька моментів показати, тому що реально унікальний момент. Е, зараз е, є, готується повністю площадка під викладання бруківкою, е, завезені повністю всі будматеріали. Зараз пройдемося, все вам покажемо. Аналогічно вже завезли бруківку, тобто орієнтовно за 2-3 дня хлопці будуть вже приступати до викладення бруківки. Е, також вже є зроблені два ну, заїзд і виїзд, е, два місця на трасу. Е, і виконані септики плюс Нордфрост. Ходім зблизька, все вам покажу. Значить, ось, будь ласка, це є один з перших піскомаслоприйомників. Переточна труба, вона виходить в наступний. Зараз вам продемонструю. Ось цей переходить. Відповідно, з цього стікається в середній, а вже звідси безпосередньо потрапляє в очисну систему в септики. Так само вам покажу. Ось сюди. Е, в нас тут використаний каскад очистки води, е, наша фірмова система е, каскад септиків. Щоб більш подробніше дізнатися інформації, як ми це робимо, як ми очищаємо воду, для того, щоб можна було її зливати в міську каналізацію, в рови, в канави, а також в річки. Тобто є система вже напрацьована, вона пройшла всі тести, вона реально працює. Хотів би ще коротко зупинитися щодо каркасу. Е, каркас клієнт виконує повністю сам, так як він вже має досвід збудування декількох мийок, е, виконав повністю все сам. Аналогічно і бетонні роботи. Ми йому тільки надали креслення, він згідно наших креслень все виконав. Е, каркас зварений з чорного металу, помальований порошковою фарбою, повністю виконаний на зварних швах. Ці всі місця будуть зачищатися і ще раз промальовуватися. Скоріш за все, каркас буде помальований або фарбою, або обшитий екобондом. Відносно технічної кімнати. Технічна, кім... Технічна кімната буде також е, досить цікаве рішення використано. Е, вона буде двохповерхова. Ось вам покажу висоту. Вона буде в два поверха. Е, скажу вам відразу, це буде дуже схожий проект, який ми запускали декілька років в місті Чернівці. Е, так само в Чернівцях є мийка компанії Luxwash. Е, це один з проєктів, який ми там запускали. Тобто вона буде практично схожа на неї, тільки вона буде п'ятипостова. Е, Скоріше за все, це буде зроблено з сендвіч панелі, обшито, верх перекриття, можливо, зробиться моноліт і все. Ось в даному місці заходять підігріви труб з контура лівого, і в цьому місці заходять підігріви труб з контура правого. Вони всі сходяться в це місце, тому що тут буде котельня. Е, ось покажу вам, як ми заводимо комунікації в технічне приміщення, де буде безпосереднє обладнання. Що тут у нас є розміщено? Значить, Тут у нас є силові кабеля, е, система Nordfrost. До речі, ось бак. Він, до речі, в цьому кільці знаходиться. Ми його орієнтовно десь недільку, може дві назад привозили сюди. Він же є там змонтований і вже підключені до нього комунікації. Е, також відна труба е, підходу води, з порохотягів це електрика, підкачка шин, обдув повітрям е, і незамерзайка, омивач стекла. Всі комунікації сходяться в це місце. Звідси ми вже їх всі розводимо по технічній кімнаті і безпосередньо вже підключаємо все в наше обладнання. Після того ми запускаємо мийку і проводимо всі тести. Е, ось це коротко, що я хотів вам розповісти е, щодо ще одного об'єкта компанії LuxWash в місті Ужгород. Е, до речі, дуже дякуємо за ваші запитання, які ви нам задаєте. Ми їх дуже цінуємо і стараємося максимум відповіді давати вам що на електронну почту, а також в наших безпосередньо відео. Тому пишіть коментарі, задавайте свої питання. Ми залюбки будемо давати на них відповіді. До речі, ще покажу вам місце під порохотяг. Значить, В даному місці це буде просто зроблений сухий септик е, під рукомийник. Е, тут буде, скоріш за все, два порохотяга. Зараз ще вам панорамно покажу. Це бруківка. А це безпосередньо вже сама мийка. Наразі на все добре, хай вам щастить. Будьте з кращими. З вами, як завжди, ваша компанія LuxWash.